साथियों स्वागत है आपका ट्रेवल वे टमाटो पर आज हम कटरा के नज़दीक जो भी दर्शनीय स्थल हैं उनको देखने के लिए बाबा धनसर आए हैं आइए दिखाता हूँ मैं आपको नवदुर्गा जलाड़ी माता ट्रस्ट पांगल गुफा में जाने का रास्ता गुफा में मंदिर है और यहाँ से स्पष्ट निर्देश हैं फ़ोटो खींचना मना है मोबाइल बंद रखें तो मैं यहाँ से अपना मोबाइल बंद कर दूँगा एक प्राकृतिक नज़ारा है और भी इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें पास से बना बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें धन्यवाद